da bist du mein Halt. Ohne dich ist alles um mich kalt. Im Dunkeln bist du meine Sonne. Jeder Moment mit dir eine Wonne. Auf meinem Weg, da bist du mein Licht. Ohne dich hab ich auf keine Sicht. Ohne dich ist mein Leben total schwer. Darum gebe ich dich niemals mehr her. Was wäre wenn du nicht geboren wärst. Nicht geschafft, auf die Welt zu gelangen. Qualvoller Tod im Mutterleib erlebt. Stück für Stück hätten sie dich ausgesaugt. Obwohl schon alle Nerven warnen hätten getan. Dieser Gedanke zerriss wie mein Herz. Ich spüre unendlich großen Schmerz. Wesen im Jahr werden abgetrieben. Es ist unfassbar. Qualvolle Tode, Mutterleibe liegt, nie gewollt und nie in die Arme genommen, hatten keine Chance, ihren Tod zu entkommen. tiefstem Herz. Unendlich kostbar davon bist du, der Reichtum meines Lebens. Du bist der Fels, du bist mein Halt, du bist mein Segen. Wo wäre ich, wenn ich dich nicht hätte? Darum gebe ich dich nicht. mich gibt. Wer wäre da, der ist so lieb, Ich stelle The FM.